en eh, polska ifrån Uppland efter en spelman som hette eh, Johan Däck. Och av någon anledning så kallades han för Båtsman Däck. Eh, den här låten den går i G-dur och är väldigt traditionellt uppbyggd. Första reprisen går på ett g durackord och ett d durackord Andra reprisen börjar med ett c durackord och sen tillbaks till G-dur och D-dur. soporro a melodia tua.